Estuve un tiempo solo y me acordé del frío Pensando en los caminos me senté en el río Pero ahora que me ves y estás delante mío Solo dime que ves enfrente de este lío Camino por el ayer y no estás ahí, no Rebusco en los detalles y no están tan tan fino La veces que la calle tuvo enfrente mío Las luces y los flashes eran del vestido Y hoy estoy flexing yo I can make it, salí intrépido Me quedé sin voz, yo cambié el guión No pensé en frío y ahora solo estoy No me ves yo estoy flexing yo I can make it, salí intrépido Me quedé sin voz y ahora solo estoy Yo cambié el guión, no pensé en frío No pensé en frío, parado al lado mío En un pasado triste no me viste cuando entramos en desafío Y ya no sé ni qué hacer, voy caminando la street Echando seminares Pa' que te acuerdes de mí Y sin buscarlo decir Van a lo de mí Y cuando te llamé ayer Sé que le diste really Por eso ahora sigo el ritmo pasajero Cerramos la valija y empezamos desde cero Y qué importa si me la vivo como puedo Total al final del camino todos nos veremos y Estuve un tiempo solo y me acordé del frío Pensando en los caminos me senté en el río Pero ahora que me ves y estás delante mío Solo dime que ves enfrente de este lío Camino por el ayer y no estás ahí, no Rebusco en los detalles y no están tan tan fino la veces que la calle tuvo enfrente mío Las luces y los flashes eran del vestido Y hoy estoy flexing yo me quiero, salí intrépido Me quedé sin voz Yo cambié el guión No pensé en frío y ahora solo estoy No me ves y yo estoy flexing me quiero, salí intrépido Me quedé sin voz y ahora solo estoy Yo cambié el guión, no pensé en frío